नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम आप पहुंचे हैं कनखल हरिद्वार से आए ये बाल योगी नागा बाबा राजेंद्र भारती के पास राजेंद्र भारती बाबा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं क्योंकि ये चश्मा लगाकर बैठते हैं हालांकि जब ज़्यादा भक्त आसपास इकट्ठा हो जाते हैं तो ये उन पर नाराज होकर दौड़ भी लगाते हैं